apakah ini usaha-usaha Malaysia loh suka dengan budaya orang Jawa. Nah, jom. Saya sudah penasaran guys apa yang akan disampaikan, apa yang akan dibahas oleh Ustadz Badli Syalautin ini. Jom kita mulai videonya. Let's go. Oke, okay, dari Tazkirah Ustadz jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tonton sekalian, masa era Demak ada dua kelompok, kelompok Gusti dengan kelompok Kak Ulo. Kalau Gusti ini dalam keraton, tuan, bangsawan. Kalau Kaulo ini luar keraton. Kaulo ini zaman sebelum Islam, dia tidak ada hak milik. Rumahnya milik keraton, anaknya milik keraton. Anytime boleh diambil atau dikorbankan. Lalu datang sunan yang sembilan ini, diubah struktur masyarakat. Jangan kita berpecah belah, kita bersatu. Dia panggil, dia, dia yang memperkenalkan istilah masyarakat. Ah. Tuan-tuan, masyarakat bukan dicipta oleh orang Melayu. Itu wali Soma cipta. Sunan ah. Kali joko. Masyarakat ini daripada bahasa Arab, musyarakat. Kita bekerja bersama-sama. Jadi dia dah didik masyarakat supaya kerja jangan berpecah belah. Tapi maaf tuan-tuan, bukan senang untuk nak me Islamkan orang Jawa khususnya daripada segi nak menurunkan diri mereka tu ke bawah. Payah. Maaf tuan-tuan di sini kalau yang masih boleh berbahasa Jawa. Saya ada buat research lah. Ada satu kajian akademik pernah dibuat di kampung tuan-tuan. Berapa orang di sini, berapa persen yang masih boleh cakap Jawa itu dah berapa persen saja. Berapa... Itu ada data dikeluarkan. Berapa persen yang masih boleh orang cakap kodotor, sorok kodotor, orang kodotor, itu lagi yang muda-muda semua Anak-anak, anak-anak Jangan cakap Arab semua Jauh Arab Jauh dah habis dah Hampir tak ada lagi Kalau kita tengok Jawa, bahasa dia Dalam bahasa Jawa Tidak ada perkataan kalah Jawa hanya ada perkataan menang Mati Dia takkan kalah Macam mana tuan-tuan Sunan Kalijogo Nak mendidik masyarakat yang tak nak kalah dia nak dua je Menang, mati Kalau dia pergi berlawan Sama dia menang Ataupun mati Seri lagi tak ada je Seri tak ada Jadi sunan kali jokok Ajar Jangan kita Kita bukan kalah Kita ngalah. Ngalah itu Daripada wali semua Ngalah. Kenapa mengalah Mengalah itu kan kalau masa jauh menuju Ngalas pergi ke hutan Mengawan pergi ke atas kalau ngalah menuju Gusti Allah kita ngalah bukan kalah ada ah, boleh terima itu boleh terima memang payah tuan dulu kalau kelompok Gusti digelarkan dirinya ulun kalau orang biasa kulo ataupun kaulo memang dulu begitulah sebab itu bahasa kita ni semua bahasa menunjukkan kita hamba contoh kita gelar diri kita saya saya tu kan sahaya Sebab itu orang kampung mana pernah cuma Saya kawan Hamba Hamba Hamba ah. Dia takkan kata saya Saya tu hamba Hamba sahaya oh my Kalau God. hamba Hamba Hamba Allah Itu panjanglah sejarahnya ah. Kalau tanya aku pula Orang tu dua pula lah Cakap yang saya tu okey Dah dicerita dulu Jadi wali semua diubah Daripada ulun Sama ada panggil insun aku, ulun atau ulil. Jadi Ingsun tuan-tuan pernah dengar kan? Insun. Tapi saya ingat ya. orang jauh dah kurang lah gunakan Ingsun ni dah tak ada lah. Betul. bagi yang non jauh, pernah dengar perkataan insun Tak pernah dengar? Kalau niat insun <laughs> mata kaji, semar ngising. Itu pernah dengar kan? Ada insun. <laughs> tapi ini saya nak share. Sebut kerabli kita boleh, dia mesti nak syarah yang Ramli buat uh, antara itu ya insun mata kaki semar nisin eh, itu asalnya ajian insun amata ajiku itu kan kalau orang kampung kita ada uh, bacaan untuk mengamalkan jurus ni ilmu warisan leluhur daripada ah, nenek moyang dulu insun ya pasti dia asalnya ya insun mata kaki semar in ising Sahaja aku amalkan jurusku semar yang boleh menidurkan Ini kategori dalam ajin semar Dia sejenis mantra pelet Ajin. Kalau orang Melayu kita pakai ilmu pengasih lah kalau kita sekarang Dia kalau jenis ajian semar, masam, dia boleh menyebabkan senyum macam-macam Tapi piramli ini dia cerdik, dia takut peminat dia kalau hafal nanti semua pada jampi semua Jadi dia ajar sikit tajuin dia dia kalau betul-betul diamalkan, tuan-tuan nak kebal pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun amatek haji taming wajah tuan biku si kuning sekilan segelok kedele otot ku kawat dasi belum ku kulit ku tembaga daging ku wajah kap kerekep perukut kena pelan wajah inting makan-makan. Amalkan, itu boleh jadi kebal tu. Betul. Tapi piramidi dia tukar, dia tukar. Patut niat insur mata kaji semar ing isin. Dia tukar. Niat insun mata kaji semarang ising kan jadi lain mana niat insun niat aku mata kaji pergi mengendap semarang ising orang berak <laughs> jadi jadi tukar pula Sudin pun jawab rampungi rampungi sing semati lem lepas berak tidur <laughs> yang masa kasih bapa lupa mantra Isong ginsing, semar ginsing, isong ginsing. Nah, itu kalau cakap kalau tak makan. <laughs> Ini kebijaksanaan di Romli. Lah. Betul. Baik itu maaf, orang nenek moyang kita orang jauh sebelum Islam, dia terkenal dengan konsep adigar, adiku, adikuno. Ini payah nak diubah, tuan-tuan. Nak memerlukan satu teknik dakwah yang begitu kuat sekali. Kalau dalam serat ulang reh, karya Sri Sunan Paku Bono, pada pukul berapa baik ke 4 sampai 10 adigar adikum adigono anak jawa wajib adigar kuat kalau asyik demam ni berhenti lah jadi jawa asyik demam eh. dia mesti kuat dia mesti adigung memiliki kekuasaan dia mesti adigono cerdik ada satu catatan sejarah rasmi Antonio Pigaretta ini seorang pelayar Itali dia pernah melayar banyak negeri-negeri di Nusantara ini. Maaf, ini bukan resis ke apa yang eh, tidak. Ini catatan sejarah. Dia mengatakan saya dah melayar sekeliling dunia. Bangsa paling sombong kata dia, Jawa. Itu catatan rasmi dia. Apa sebab kata dia orang Jawa, kalau ada bangsa lain jalan di tempat yang lebih tinggi daripada dia, dia akan suruh untuk turun. Pantang dia. Jangan ada orang lebih tinggi daripada dia. Terutama yang orang itu bukan bangsa Jawa Melayu ke Bugis ke Banjar ke Jangan lebih tinggi ke ni Ni belum Islam ni Bayangkan kalau orang macam ni pergi KLCC Macam mana nak jalan Sini situ India itu Bangladesh tu Mati dia macam tu lah Dia pantang dia banyak lagi lah dia cerita tentang kecil hati memang satu-satu memang sokong betul zaman itu dia ada tuan-tuan nak rujuk dalam Google pun ada Pigafetta's account of Magellan's voyage dia pencatat untuk Magellan sebab itu Sunan Joko fikir macam mana aku nak masukkan elemen Islam ke dalam satu bangsa yang memang tak nak campur dengan orang tak nak orang lebih tinggi daripada dia macam mana nak masukkan iman akidah jadi antara dia perkenalkan menerusi makanan nah, ini saya ingat mai yang dapat orang share-share tentang asal-usul ketupat dan bagai-bagai lagi itu titik permulaan dia kan ketupat itu diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo asalnya kiblat papat lima pancir empat arah mata angin satu pusat menuju Gusti Allah itu kan ada falsafah dia kemudian dia bila nak dimasak mesti direbus eh, daunnya itu dianyam dan macam-macam lagi lah ini kebijaksanaan Sunan Kalijogo yang kedua kebijaksanaan Wali Songo Wali Songo dulu adalah mereka ini berjaya mengekalkan orang-orang ah, jauh ketika itu walaupun mereka ini Islam tapi mereka tidak meninggalkan budaya Asimilasi budaya dengan syarak. Ya kalau kita kaji sejarah Sebenarnya Bangsa kita bukanlah Hindu ataupun Buddha Itu tidak Kita ni Hindu dan Buddha ni biasanya dipeluk oleh Gusti dan juga keraton saja. Itu pun bukan 100% Hindu macam Hindu Dia ada campur-campur lah mazhab yang pilih-pilih sedikit Majoriti orang kampung, orang jauh dulu, agamanya apa? Agama Kapitayan. Kapitayan ini dia memuji satu Tuhan namanya Sang Yang Toyo. Toyo itu maknanya kosong, hampa, subuh. Maknanya Tuhan orang-orang jauh dulu tak dapat dibayangkan, tak dapat difikirkan. Dia punya doktrin akidah orang jauh dulu dia pergi tang keno yang apa? Tuhannya itu enggak mungkin diperkirakan. Oh, tak boleh sembah yang. Sembah siapa? Yang. Yang itu siapa? Sang Yang Toyo. Ketika Kali Jogo kata, dia bincang dalam suara Wali Songo, saya kekalkan ini yang, Orang semua bantai dia. Lagi mau syirik ini. <laughs> yang ini solat aja tak boleh katanya dia pun terangkan tentang kena kena yang ni Tuhan ni gini gini gini kan tak kelihatan sebab itu memang orang-orang kakitaya dulu dia sang yang toyo ini dia menjelma dalam sifat ketuhanan yang disebut tu ataupun to maknanya benda yang lain pada tingkatan tu benda tu akan bawa kebaikan atau keburukan benda kuasa yang baik dipanggil Tuhan tapi kalau jahat, hantu. <laughs> itu Baik. Sebab itu tidak ada istilah hantu. Yang baik itu hanyalah Tuhan yang jahat. Ah, bagi dia lah zaman itu. Kalau kita belajar doktrin dia. Jadi asas ini, Sunnah kalau Yoko ini bijak, dia masukkan dari segi syarat, solat kita kekal. Dan orang kapitayan dulu, dia memang solat asmayang dia dibuat di satu tempat namanya sanggar sanggar sanggar tu tak ada bahaya pun ah, sampai sekarang orang Melayu pun kata ah, sanggar itu bahkan kalau di Kelantan tempat semayang dia panggil langgar di Pahang, di Kedah apa istimewanya langgar menjadi kampung adakah kaitan dengan sanggar Allah mana ini banyak rahsia belum dapat lagi termasuk puasa Puasa itu bukan bahasa kita, bahasa Melayu tidak. Itu bahasa kapitayan, upawasa ataupun puasa dino itu. Dan dia puasa sebulan tujuh hari. Okey. audionya agak jelek. Jadi Sunan Kalijogo fikir ini boleh ambil peluang puasa je lah Senin kami, sini kami. Ah, itu menyebabkan orang Jawa dia boleh terima dakwah daripada Wali Songo. Lepas itu saya sarankanlah jadi diri Muslim. Jangan diarabkan semua. Arab kekal Arab. Yang hidup mancung silakan. Eh, hidup semua kita Arab. Jadi jalan jauh. Yang ketiga, Wali Songo ni dia dakwah dengan budaya. Ni adik-adik kena ingat. Saya kalau budaya jauh saya suka. Dulu masa musim-musim para penceramah boleh berceramah di Johor sekarang tak boleh lagi. Sekarang Johor dia untuk uh, Ustaz Asatizah tempatan saja Dulu luar boleh masuk Jadi kita akan pergi luar pada Azan Syah ah, uh, Dia Kalau saya ceramah di Johor Maulid 4 bulan Suka Johor kan banyak Parit-parit ah, Cepilah semua tu Memang <laughs> syok betul Kalau maulid tuan-tuan Makan Tak main makan Biryani Nasi Arab Nasi Ambil <laughs> Engkong dari masjid kita malam ni kalau nasib berani tak payah semula lah buat program <laughs> Orang kurang masjid, ambeng Engkong Ungkep <laughs> Botok-botok Baru syok Ini eh, contoh saja tak payah nak cari pak Dah sudah lah kita nak tempah nasib lain lah Ini contoh saja <laughs> Contoh saja Saya pernah pergi ada satu syarat maulid di Batu Pahat bawa cerap uh, ah, dia ada persembahan nasyid biasakan orang jahanan semua harap semua kan dia tak lir ilir lir ilir tanduri e usumir tan ijo royo royo ini bagus real tak lupa jadi diri dan ini yang dikekalkan oleh wali songo dakwah menerusi budaya dia cipta banyak tembang-tembang tembang Jawa, tembang Mojopat, tembang Tengahan dia cipta semua tahun 1400, Sunan Kalijogo dia cipta gundul-gundul pacul mungkin orang lama apa lagu ni yang bawah-bawah ni tak tahu lagi gundul gundul pacuncul gembelengan bungi bungi wakul kul kelelengan wakul lempang segani dari latar sedap lagu ni <laughs> dia buat lagu Sunan Kelojo buat lir ilir lir ilir lir ilir tandure wo sumilir tak hijau tak sungguh teman dan hanya tak sungguh teman dan hanya apa maknanya? Ha, ini saya akan terangkan kemudian kerana kita nak pergi laluan kepada azan isyak dulu okay. sempat bila bestil jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan selesai guys ya itulah tadi ya kenapa Ustaz Badlishah Alauddin suka budaya orang Jawa ya kan Allahu Akbar Memang betul ya perjuangan daripada Wali Songo yang ada di Indonesia ini Untuk istilahnya mengislamkan orang-orang Jawa dahulu Itu memang penuh dengan tantangan dan lika-liku Tapi Alhamdulillah berkat perjuangan mereka semua Ya kepada Wali Allah, Wali Songo semuanya juga Maka Allahu Akbar Jawa sekarang hampir ya semuanya beragama Islam Ya dan tidak meninggalkan budayanya. Allahu akbar ya. Masih tetap melakukan istilahnya budaya-budaya yang ada tapi berisikan dengan ajaran-ajaran agama Islam ataupun bernilaikan nilai islami seperti itu guys. Masya Allah La haula wala quwwata illa billah al dan dimanapun mereka orang-orang Jawa istilahnya pasti tetap ingat ya kan dengan budaya mereka ya seperti kata Ustaz Badli Syalaudin tadi maulidan dan lain sebagainya itu ketika ada orang Jawa pasti ler ilir ler ilir Salatullah, salamullah ala taha rasulillah Salatullah, salamullah ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Dibawa ke mana mana guys Karena kenapa? Karena bangga Dan kita juga sebagai orang Jawa itu pasti senang Apabila istilahnya uh, menyanyikan ataupun membaca sholawat Dengan langgam-langgam Jawa Allahu Akbar jadi lagu-lagu yang ada istilahnya orang-orang Jawa pasti tahu lah kan Allah apalagi ler iler ini bisa dikatakan senusantara pasti tahu lah lagu ler iler ini kan Karena Masya Allah Saya kagum dengan Ustaz Badli Sha'alauddin ini Kenapa? Karena beliau ini kan orang Malaysia gitu kan Memang mungkin ada keturunan Jawa ya Kalau tidak silap Tapi orang Malaysia yang maksudnya kagum dan suka kepada budaya Jawa Dan juga mempelajari guys Bagaimana Jawa itu Bagaimana perkembangan dakwah Wali Songo yang ada di Jawa juga Allahu Akbar keren banget sahabat Lisha Alauddin ini Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Jangan lupa like, share, komen, subscribe Tazkira Ustadz linknya ada di deskripsi Buat teman-teman semua yang baru Jangan lupa subscribe juga channel ya guys ya Supaya lebih berkembang lagi Dan tonton terus video ini ya kan Tonton video-video saya yang lama juga